Hem arribat a sentir que amb la independència Catalunya seria molt més pobra, perquè perdria el 9, el 16 i fins i tot el 19% del PIB a causa d'un boicot d'Espanya als productes catalans. Però aquestes xifres són xerrameques sense cap fonament. Són per espantar. Analitzem-ne el perquè. Avui en dia el PIB de Catalunya està repartit de la següent manera. El mercat interior representa un 40% i les exportacions un 60%. D'aquestes exportacions, aproximadament una meitat són a l'estat espanyol i l'altra meitat a la resta de països. I la tendència és anar exportant cada vegada més al món. Tot i això, com que per fer molts dels productes que s'exporten a Espanya se n'han hagut de comprar prèviament a l'exterior, el valor real de les exportacions a Espanya és menor, del 22,5%. Així doncs, veiem que hauria de passar per, com han dit alguns, tenir un 9% de reducció del PIB Espanya hauria de deixar de comprar el 80% dels productes de Catalunya. Els empresaris catalans, en veure això, no llançarien tot el producte a la paperera, sinó que en rebaixarien el preu, en el pitjor dels casos el 50%, i el vendrien a l'exterior. Meitat de preu, meitat de l'efecte del boicot. Amb aquestes dades es reduiria un 9% al PIB de Catalunya. Però igualment, pensar que un boicot pot afectar el 80% de les exportacions a Espanya és absurd. Per què? En primer lloc, perquè un boicot d'aquesta envergadura també portaria conseqüències gravíssimes per a l'economia espanyola. En segon lloc, perquè el 40% de les exportacions a Espanya són de multinacionals localitzades a Catalunya, de l'automòbil, de l'alimentació, petroquímiques... I per als consumidors finals és difícil distingir si provenen de Catalunya, d'Espanya o de qualsevol altre lloc del món. I en tercer lloc, perquè només un terç de la resta d'exportacions són de béns de consum. És a dir, els productes que es troben a les botigues i on és més fàcil fer boicot. Els altres dos terços són els béns de capital o intermedis, com per exemple la farina que una empresa utilitzarà per fer pa. Per aquesta mena de béns, comprats per empreses, no és tan fàcil trobar un bon substitut a bon preu. Sabent tot això, ha arribat l'hora de plantejar el pitjor dels boicots possibles. El boicot que es va fer al Cava va fer caure un 6,5% les vendes. Doncs imagineu-vos que Espanya fa un boicot 7 vegades més gran, del 50%, i no només al cava, sinó a tots els béns de consum. I també fa un boicot al 20% dels béns intermedis. És a dir, imagineu-vos un boicot brutal i sense precedents. Però recordem que tot el que no comprés a Espanya no ho llançaríem, sinó que ho vendríem al món a un preu rebaixat, en el pitjor dels casos, a la meitat. D'aquesta manera, el pitjor dels boicots possibles només seria capaç de rebaixar un 2% del PIB de Catalunya. Tot i això, la independència sortiria econòmicament a compte, perquè Catalunya guanyaria un 8% del PIB gràcies a la recaptació dels seus propis impostos, com ja us hem explicat en un dels vídeos anteriors. Així doncs, un boicot no és un problema per fer de Catalunya el nostre propi estat.